Ça y est, on est mardi, c'est jour de carnaval à Fort-de-France. On est là, dans la voiture, avec la cousine Averro avec euh, Véro qui boit la bière, avec euh, Nadège qui conduit, et euh, Christelle qui est là, au téléphone, à l'avant. Et on vous montrera la suite à Fort-de-France. les gens sont garés partout. Nous on est là, dans la pétrolette comme promis, avec tout le monde, avec Rocky Balboa, avec Véro, Christopher, Nadège, on sait pas, Ronnie et Ed. Et, euh, voilà, euh, moi, euh, je suis là, je suis là avec tout le monde, dans la pétrolette. Voilà, on est sur la rocade en Martinique. Brasil! gros, ça te va bah, toujours avoir une bite bien placée. Voilà. voilà. Soit sur la tête, soit dans la poche. Vous avez compris sur la tête. Mais il faut toujours avoir une bite bien placée. Voilà, on est en direct du carnaval et c'est ça y est, c'est fini. On est de nouveau dans la pétrolette. On est prêt pour rentrer. Pour l'instant, il n'y a pas de chauffeur, on l'attend. Voilà, voilà.